live wireline 1 phase wire na tinatawag. Sa kayong earth, ito, may, may symbol dyan ng earth, yung ito Oh. Diyan ilalagay yung earth. Yan. Ganun lang yan guys, napakadali. So, kakapitin natin.